największych firm, które e, bogaci się na oszustwie wobec cudzoziemców, e, to są firmy prowadzone przez Ukraińców, przez Ukraińców i przez Rosjan. E, momencie, kiedy wpływa skarga e, wobec takich pracodawców. To jest e, bardzo przykre. To są spółki, które mają adresy mm, zakładane w biurach wirtualnych, więc nie ma prawie żadnego kontaktu z tymi pracodawcami. E, osoby są wysyłane w różne miejsca w Polsce, bardzo często też za granicę, do Republiki Czeskiej czy do Słowenii. Po pierwsze, czynności kontrolne są bardzo utrudnione, a jeżeli już się udają, E, to ze względu na to, że te osoby, które zarządzają tymi spółkami, w ogóle w Polsce nie przebywają, e, jest wielki problem z e, jakimkolwiek ukaraniem. I w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości ukarania, nie można zastosować tego mechanizmu, który mówi o tym właśnie, że jeżeli ktoś już został przez ukarany, nie będzie mógł powierzyć pracy się o pomoc, tak? E, tutaj dobrze by było przyjść z kimś, kto e, porozumiewa się w języku polskim na tyle, e, by móc złożyć pewne wyjaśnienia. Bardzo duży problem jest też z adresami do korespondencji. Tak, tak. Państwo składacie skargę, tak. bardzo często nie jesteście w stanie od nas otrzymać odpowiedzi, bo nie są wskazywane adresy. Ja nie będę y, tutaj ukrywać, że pojawiają się tacy, no e, wtedy już na pewno nie pracodawcy, bo są to zleceniodawcy, e, którzy e, celowo powierzają pracę cudzoziemcom, wiedząc, że mają właśnie oni zdecydowanie mniejszą wiedzę na temat swoich praw i no, brzydko mówiąc celowo się, zgadzają się na pracę cudzoziemców. Jeżeli chodzi o e, przepisy, to te przepisy e, e, w 2018 roku też zdążyły, czy zostały znowelizowane w taki sposób, by pracodawcy, którzy zostali przez nas co najmniej ubrani za nielegalne wybierzenie pracy, nie mogli cudzoziemców zatrudniać, tak? Więc żeby nie dochodziło do takich sytuacji, że stale mają problem z przestrzeganiem prawa w stosunku do osób e, e, cudzoziemskich. Jeżeli chodzi o firmy, które e, no, są na takich naszych wewnętrznych czarnych listach, bo oczywiście nie może powstać taka lista oficjalna, tak? już sami pracownicy, i to jest właśnie też bardzo ważna rzecz, żeby przed przyjazdem do Polski jednak zweryfikować tego pracodawcę, E, co mogą robić sami e, zatrudnieni, e, prowadząc na przykład tak jak w, w, z państwa, czy takich portali Polsce i nagle się okazuje, że e, albo pracujesz darmo, e, albo pracujesz bez umowy, e, albo w ogóle nie ma pracy. Już osoba niestety trafiła na takiego pracodawcę i zmuszona była wyjechać do Ukrainy na przykład, tak? Jeżeli ona będzie pisać w języku polskim i złoży jakieś takie mhm. zgłoszenie, tak, w języku polskim, żeby było to zrozumiane oczywiście dla inspekcji pracy,

jest tak na dobrą sprawę najważniejsze, żeby e, taką kontrolę móc przeprowadzić. E, to jest zgoda e, na wyrażenie, to jest wyrażenie zgody na to, by mm, byśmy idąc do takiego pracodawcy mogli powiedzieć, że jest to kontrola związana ze skarbem tej i tej osoby. Bo co z tego, że ktoś nam przyśle wszelkie do? mam zgody na ujawnienie. Przychodzę do pracodawcy, który, to już zresztą panu mówiłam, przychodzę do pracodawcy, y, który wie, że y, postąpił wobec danej osoby niewłaściwie i poproszę go o y, dokumenty związane z powierzaniem pracy wszystkim cudzoziemcom w okresie, dajmy na to, od stycznia do marca, tak? Bo wtedy ta, ta osoba pracowała. To on wiedząc, domyślając się, po co ja przyszłam, osoby nam przyznało, on mi tych dokumentów nie pokaże. A ja nie mogę w tym momencie powiedzieć, e, że tutaj wiesz, wiesz jest ta osoba, e, wobec której e, to naruszenie nastąpiło, która złożyła skargę. Wtedy mam zupełnie związane ręce. Więc tak na dobrą sprawę w takiej sytuacji najważniejszym jest wyrażenie